来 <laughs> 喽！拿好一点。哎呦我的妈！ <laughs> 哎呦我的妈！喂，你傻不拉几的，来！哦，来！干啥啥不行。嗯，哎呦我的妈！哎呦我的妈！一天天的，干啥啥不行。嗯，搞定。嗯。 人呢？阿狗！ <laughs> 你个傻不拉几的，还阿狗！快点！到了。哎呦我的妈！ 来，我来帮你。嗯，你没事，来吧。一，哎哎呦我的妈！这有假！哎呦我的妈！喂，一桶，妈真香！ <laughs> 啊，人呢？哎呦我的妈！你别笑啊，真香啊！又没电了，就电地给我。 <laughs> 换新手机一点也不贵，哪个以先去最近很火的转转 A P P 上看看你的手机值多少钱。像我这个华为还能卖三千多，这样再加几百块就能买到华为 P 四十了。快去评论区看看你的手机值多少钱。什么？你说哪个？啊！拿的啥玩意儿？这是？这是啥？明天记得早点过来喝酒哈。嗯。一会嗯。哎呦我的妈！嗯。 <laughs> 啊，人呢？喂！哎呦我的妈！你别笑，真香哎！啊，左右转一个，这个。嗯。哎，戒指呢？戒指。完了完了完了！哎呦我的妈！ 哎呀，买一样的不行吗？傻子，那是 DR 钻戒，男士一生只能买一枚，要凭身份证购买的，买不到一样的。哎，有人。去吃饭。我吃也再不敢了。当我将一生唯一的 DR 钻戒赠予你，代表你是我一生唯一真爱。无论顺境逆境，富意贫穷，健康疾病，一生只爱你一人。小丽，你愿意嫁给我吗？我愿意。 不行！现在别跟着我了，看到你我都怕。嗯。叮叮。来。什么声音？没事，来吧。一。哎呦我的妈！嗯。